Oi, bonitos e bonitas! Olha eu aqui com uma dica assim, incrível, porque, meus amores, é caso de utilidade pública. Ultimamente tem aparecido umas baratinhas lá na minha loja. Sabe aquelas baratas pequenininhas que... Os baratas difíceis de morrer. Meu esposo jogou veneno duas vezes lá e essas baratas, ao invés de morrerem, estavam fazendo era o quê? engordando, porque não morria uma barata sequer. Era mais fácil nós morrer, nós que estávamos jogando veneno lá, do que as próprias baratas, meus amores. E nós já estávamos desesperados. Por quê? Sem din-din para pegar e pagar uma detetização né, na loja. Então, meu esposo, antes de ontem, foi na, em um atacadão e achou uma isca para baratas. E no auge do desespero, né, comprou essa isca para testar. E para nossa surpresa, pois não é que funcionou, meus amores? Colocamos em lugares estratégicos, chegamos no outro dia, o que tinha de baratas mortas, vocês não têm noção. E olha que essas baratas, ai, é difícil mais matar elas, vocês vocês não imaginam o quanto. Provavelmente algumas das pessoas que estão assistindo esse vídeo já passou por essa experiência de tentar matar essas minis baratas e não consegue, né? Então, estou eu aqui falando que as iscas para matar baratas é boa mesmo, porque quase, missão quase impossível, que era matar aquelas baratinhas e morreram bastante e as que não morreram estão assim as queijãozinhas, porque e aí a gente acaba pegando elas, é, jogando fora, matando, enfim. É, com chinela, coisa quase impossível de fazer antes, porque pensa em umas baratas rápidas. Quando você ia com a chinela pro rumo dela para matar a barata, parece que era papa-léguas, né? Corria que eu, que eu não dava conta de matar a barata. Então, enfim, Quero falar para vocês que essas iscas funcionam mesmo, gostei, estou eu aqui compartilhando, porque se é coisa boa, Cleide Silva compartilha mesmo. Então, meus amores, já morreu assim 50% das baratas e continua morrendo, né? Super indico e faça o teste, você vai gostar. Era isto. Se a dica é boa, Cleide Silva compartilha mesmo. Até mais, meus amores. Fui.